අයිමුවන් කියලා පිගන්න අපේ නිතුම් සසි සයිරී වඩක්ෂ ඩුක්ෂන් ලට දැඟත් කරන්න එන්නේ කොම්ද අපේ ලැට්ටොප් එකට වල්සැප් ඩවන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක මෙසේ ජවන විදියයි ඒක සෙටිං සදාගෙන විදියයි උලි මුගල් මේ ක්‍රෝම් ඔපන් කරගන්න මම මේ ආකාරයට මේ ආකාරයට ක්‍රෝම් ඕපන් කරගන්න ඕපන් කරගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ ගහන මෙතන ඩවුන් ඩවුන්ලෝඩ් WhatsApp කියලා උගල මේ තුන් මිනිට එනවා එක ආවට පස්සේ ලෝඩ් වෙන එතකොට ඔබේ මේ උඩින් වෙන ලින්ක් එක උඩ කියලා ටච් කරන්න ටච් කරාට පස්සේ මෙහෙම තියෙනවා එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ඩවුන්ලෝඩ් for windows කියලා ඔයගොල්ලෝ පේනවා ටියටින් ඒක ඔසර ටච් කරන්න ටච් කරාට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මේ කරන ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා මම මේක චුට්ටකට කියනවා දැන් මම යනවා මගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එකට ඔගොල්ලෝ පේනන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක තර අපි ඒක ඔක්සර් ටච් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔගොල්ලෝ පේනද නික මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා ඇත්තේ කියන්නේ link device ඔයිට ෆෝන් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක මේ ආකාරයට ගන්න අතන ආගෙන ඔගේ WhatsApp යන්න වට්සප් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ උඩින් 33ක් තියෙනවා. ටච් කරන්න මේකේ තියෙන මෙතන settings කියලා සමහර ෆෝන් වල Nokia වල එහෙම setting වල තමයි යන්න තියෙන්නේ. Samsung ෆෝන් වල නම් setting යන්න ඕනේ නැහැ. කෙලිම link device කියලා එකක් තියෙනවා. පස්සේ link device කියලා පොඩි මේ ඔයගොල්ලෝ pattern එක හරි password එක හරි යන එක continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙයාට මෙහෙම අල්ලන්න. එතකොට ඒක හඳුනා ගන්නවා. හඳුනා ගන්න ඊට පස්සේ ෆෝන් එකට ප්‍රතිකට අපිට ඕන වෙන්න තකට මෙම ඔක්කම් පේනවා ෆෝන් එක ටික ඕන් ඔගුලට ඕන ස්ටේටස් බලන්න යාට ස්ටේටස් ඔක්කුම් පේන ඔගුල්ම එකක් කර පෙන්න්නන මේ මොක්කුම් පේනෝ තවද මෙ පින්තුරක් ගත්තව මෙම පේනවා එහෙනම් අපි නැවත වීඩියෝකින් හමුවමු. හැමෝටම බුදු සරණයි. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා. පහලින් තියෙන subscribe button එක bell icon එකත් click කරලා අපි ඔය දිගටම අපේ වීඩියෝස් බලලා අපේ views ගන්නත් වැඩි කරලා ඒ උදව් අපිට කරලා දෙන්න කියලා අපි ආදරෙන් කියනවා. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. හැමෝටම බුදු සරණයි.